Senhoras e senhores, vos apresento agora a figura essencial, criadora da nossa mídia em geral, a Capeta! amigos, nós somos os maiorais. Quando estamos unidos, ai dos mortais, eles se alegram com o fogo e depois ficam pra trás. Nós estamos sempre na onda e não passamos jamais. Não somos como um otário. Oh! que nunca sabe o que faz. Depois de almoçar com o vigário, jantamos com Satanás. Nós somos velhos amigos, nós somos os maiorais. Quando estamos unidos, Pra tu pedir, não.